सो गाइस आज चाहिँ म जाँदैछु मोनोरेल मोनोरेल अब तपाईँहरू देखाउँछु होइन मोनोरेलमा कस्तो हुन्छ भित्र के हुन्छ बस चाहिँ डिप हो डिप चालु छ अहिले होइन हेरिहाल्नुहोस् डिपमा जाँदैछु म सट्टै म बसेँ डिप चल्दैछ अब हो जानु होला अब भित्र कति टिकट पर्छ के पर्छ आई डोन्ट नो कि टिकट के आएको है कुछ नै मालुम है के के पर्छ जस्ट हेरौँ मजा आउँदो रहेछ लिफ्टमा अरे जाँदैछु हो अब त लिफ्ट पुग्दै आइपुग्यो थाहा छैन तर कता हो अब गएर टिकट कति पर्थ्यो थाहा छैन कता आउँथ्यो थाहा छैन हो कता आइपुग्यो ठिकै ल र यहाँनिर आइपुगेँ म टिकट गर्ने ओ टिकट ए भारत पेट्रोलियम इधर वासिनाका आधा घन्टा लाग्यो महिला दो दो टिकट उसका के भन्छ भरतनगर पेट्रोलियम वासिनाका अब यहाँदेखि आधा घन्टा लाग्दो रहेछ हो आधा घन्टा पोखर पर्खिनुपर्छ ल यहाँदेखि भरत पेट्रोलियम अब कति भने अस्सी रुपियाँ दुईजनाको हो हेर्नु साथीले चिजर दिँदैछ हो दुईवटा टिकट माग्यौ अँ दुईवटा टिकट हो आधा घन्टा लागेको बोल्छ ट्रेनको टोकन दिँदा त मैले टोकन लुग्यो कि पहिला त टोकन त टोकन टोकन नै मे ब्लगर युट्युबर यूट्यूबर डाल्नेको यूट्यूब क्या क्या है ओके ઓકે ये नो मोनोरेल का मलाई पहला टोकन थी पहला टोकन था ना गोल टोकन टोकन बंद हो गया अभी ये स्कैन हो गया अभी <laughs> क्या क्या बोला ये उसको वाला चाहिए बोलता है ये मैंने अमेजोन से मंगाया अमेजोन से पंद्रह सौ का अमेजोन से मंगाया हाँ। पंद्रह सौ का न्यूज़ पेपर जैसा है चलो मैं अभी घुस रहा हूँ इधर किस में किस में टच करने का है इसमें ना टोकन चाहिँ अब हामीले यसमा टोकनमा चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् हो दैलो खोलियो गेट खुलिया बाई बाई गेट खुलिया ठिक है चलो ओ स्टेसन किधर है जेन्स इधर से अब यहाँ मसिन चेक हुन्छ फेरि हो हेर्नुहोस् कारा कारा चेक काट हुन्छ ब्लगर न युट्युबर सो गाइस म चाहिँ अब यहाँ मोनोरेल तपाईँलाई आज मोनोरेल देखाउँदैछु हो मोनोरेलको इन्जोय गराएको छु टिकट गरेको छु टिकट लिएर हातमा छ यहाँ हो मैले टिकट <clears throat> आउँदैछ हल्का मैले त्यस्तो हुन्छ त्यसमा हो यही त यो यही हेर्नुहोस् हाम्रो एउटा मोनोरेलको सिलेक्ट गाडी दिदी हाल्यो हो एउटा सब्सक्राइबर युट्युब खोला युट्युबले रेस्टुरेन्ट ब्लग कतिले गरेको उहाँको मेरो च्यानलको नाम हो यो यो मेरो कुरा म यो भिडियो सबसम्म कुरा अलिक कुरा सब्सक्राइबर मिल्यो यही त हो सब्सक्राइब पाएँ गऱ्यो हो खुसी लाग्छ यसरी एकजना ल आइ त बोल्दो ओके मेरो एक सब्सक्राइबर बढ्यो सब्सक्राइब गर्दै नि डेली भिडियो डालूँ दिएको हाँ मैं हूँ वो हो है ना मेरा चैनल है ना वो मेरा ही है नोटिफिकेसन हाँ ठीक है नोटिफिकेशन ऑल ऑल दबा दो अभी ये भी वाला हूँ आप भी आओगे युट्युब में ठीक है थोडा सा सो गाइस अहिले ट्रेन हामी पर्खिरहेको छौँ हो त्यो टिकट पनि कता पुग्यो टिकट छ ट्रेन आउँदैछ आधा घन्टा रहेछ मोनो ट्रेन मोनो रेल पर्खाइ चाहिँ फेरि आधा घन्टा छ वेटिङ चाहिँ